हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें राउंड फॉर्मूला यूज करना है और ये नॉर्मल तरीके का राउंड नहीं है हम इसको माइनस में राउंड करवाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बड़े पूछे जाते हैं जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 78 ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है 72 और यहाँ पर लिखा हुआ है 75 ठीक है अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये सारी डिजिट लिखी हुई है अब नियरेस्ट टेन तक पहुंच जा रहा है देखिए सेवेंटी फाइव या सेवेंटी फाइव से ऊपर होगा तो वो नियरेस्ट टेन वाले में जाएगा यानी कि सेवेंटी एट है तो एटी बन जाएगा सेवेंटी फाइव है तो भी 80 बन जाएगा और 72 है तो 70 बन जाएगा कैसे होगा ये देखिए माइनस में राउंड करवाएंगे देखिए यहां पे लिखा मैंने R O U N D round लिखा ठीक है ब्रैकेट को ओपन किया R O U N D होगा ये हो गया अब यहां पर क्या करता हूं सेवेंटी को सेलेक्ट करता हूं कॉमा देता हूं यहां पर लिखता हूं माइनस वन आपके हिसाब से क्या आना चाहिए नियरेस्ट टेन तक ये ले जाएगा नियरेस्ट टेन इसका क्या है मतलब कि पूरा टेन कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे 80 दिखाई पड़ेगा आपको अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए 80 ही दिखाई पड़ रहा है ठीक है अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसी चीज को आप फॉर्मूले को कॉपी भी कर सकते हैं मैं लगा लेता हूँ ठीक है यहाँ पर आए और यहाँ पर सेवेंटी को सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर अगर मैं माइनस लिखता हूँ तो क्या होगा यहाँ पर अगर मैं माइनस लिखूंगा तो यहाँ पर ये पीछे लेके जाएगा यानी कि पीछे की तरफ राउंड करेगा इसको ठीक है क्योंकि नियरेस्ट तो है नहीं नियरेस्ट में तो इसके 70 ही है ना 80 तो है नहीं तो यहां पर ये 70 आ जाएगा और यहां पर देखेंगे 75 लिखा हुआ है तो यहां पर क्या आएगा तो देखिए 75 लिखा हुआ है ना तो 75 के नियरेस्ट तो दोनों दिख रहा है आपको पांच पांच का अंतर है लेकिन यहां पर ये इसको आगे बढ़ाएगा तो अगर मैं इसको माइनस वन तक राउंड करवाता हूं तो कुछ इस तरीके से देखेंगे आप ये एट्टी हो जाएगा ठीक है आई होप की ये बात आपके समझ में आ रही है